व्हेरी एक्सायटेड कारण मी भारतात तब्बल चार वर्षांनंतर येणार you have got two doses of vaccine or you are boosted you don't have to test actually एअरपोर्टवरती एक्सपिरियन्स कसा होता पण आल्यानंतर काय काय बदल जाणवले नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्हीकडे मिळेल तर मंडळी I am very very excited कारण मी भारतात तब्बल चार वर्षांनंतर येणार आहे and I am really excited कारण पूर्वी बऱ्याचदा भारतात जाणं येणं व्हायचं पण मध्ये एक पॅन्डेमिक आलं करोना व्हायरसमुळे सगळेजण आपापल्या घरात आपण बसून शांतपणे राहिलो होतो आणि त्यात जर तुम्ही वर्किंग असाल आणि फुल टाईम जॉब असेल त्यात मुलांच्या शाळा असतील तर मग ज्यावेळेस तुम्ही भारतात येण्याचा प्लॅन करता तेव्हा तुम्हाला अगदी व्यवस्थित प्लॅन करावं लागतं आणि मगच तुम्ही भारतात जाऊ शकता तर finally I am coming to India and I am very very much excited आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की बरीच लोक सध्या यू मधून भारतामध्ये जात आहेत आणि एकमेकांची नोट्स शेअर करतायत की सध्या इंडियाच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत आणि यू मधून भारतात जाताना कुठकुठली डॉक्युमेंट्स हवी आहेत नंतर एअर सुविधा फॉर्मवरती काय भरायचं आहे किंवा यू केमधली एअरपोर्ट्स किती बिझी आहेत किंवा भारतातली एअरपोर्ट्स काय काय चेक करतात तर मला जी माहिती आहे ती मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे अर्थात मी जेव्हा भारतात पोहोचेन तेव्हा मी आणखीन एक सविस्तर व्हिडिओ बनवेन की ॲक्च्युली एअरपोर्टवरती एक्सपिरियन्स कसा होता पण सध्या मला इतकं माहिती आहे की एअर सुविधा पोर्टलवरती तुम्हाला काही फॉर्म्स भरायचे आहेत आणि तुमचं पॅसेंजर लोकेटर फॉर्म ज्याला म्हणतो तो त्याला भारतात एअर सुविधा फॉर्म म्हणतात आणि त्या फॉर्मवरती as long as you are double jab भारतात double jab is considered as fully vaccinated if you are double jabbed or if you are boosted and you have certificate N H एसचं की तुम्हाला करोना व्हायरसची वॅक्सिन मिळालेली आहे असं तुमच्याकडे जर सर्टिफिकेट असेल तर you don't have to test for corona virus for India travel म्हणजे as long as you have got two doses of vaccine or you are boosted you don't have to test for corona virus while travelling to India हा खूप मोठा बदल चौदा फेब्रुवारीपासून इंडियाने अनाऊन्स केलेला आहे त्याच्यामुळे बरीचशी लोक आता भारतात इझिली जाऊ शकतात because if your double if your double jabbed or boosted you can just upload your vaccine certificate on air Suvidha portal and you can go to India त्याचप्रमाणे पाच वर्षाच्या आतली ज्यांची मुलं आहेत त्या लोकांना करोना व्हायरसची टेस्ट करण्याची गरज नाही आहे कारण ती मुलं दे आर फाईन जनरली असं आधीपासूनच आपल्याला सांगितलं होतं की करोना व्हायरसच्या सिच्युएशनमध्ये सो त्यांना टेस्ट करायची नाही आहे पाच वर्षापासून बारा वर्षांपर्यंतचा जो वयोगट आहे त्या वयोगटातल्या मुलांना ॲटलिस्ट युकेमध्ये तरी माझ्या माहितीप्रमाणे एक डोस वॅक्सिनचा मिळालेला आहे इंग्लंडमध्ये काही ठिकाणी काही मुलांना एक डोस देखील मिळालेला नाही आहे पण एक dose is not considered as fully vaccinated if you have two doses म्हणजे तुमच्या मुलाला काही स्पेशल कंडिशन्स होत्या आणि तुम्हाला जर दोन डोसेस मिळाले असतील तर फॉर द चाइल्ड बिटवीन पाच वर्ष ते बारा वर्ष also doesn't have to test for corona virus but if they have got only one vaccine dose then they have to test आणि मग करोना व्हायरसची नेगेटिव्ह टेस्ट दाखवून तुम्हाला ते सर्टिफिकेट दाखवावं लागेल की you are fit for travel because you test negative आणि मग तुम्ही तो फॉर्म अपलोड करून तुम्ही भारतात जाऊ शकता पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यूके मध्ये पॅन्डेमिकच्या काळात त्यांनी एअरपोर्टवरचा स्टाफ हा बऱ्यापैकी कमी केला होता कारण लोक ट्रॅव्हल करत नव्हती मग एवढा स्टाफ कशाला असं होतं आणि आता सध्या स्टाफ शॉर्टेज असल्यामुळे एअरपोर्ट्स फार क्राऊडेड आहेत बिझी आहेत आणि त्याच्यामुळे भारतात जाताना थोडीशी भारतातच असं नाही जी लोक इस्टर हॉलिडेजमध्ये स्पेनला किंवा फ्लोरिडाला किंवा भारतात कुठेही चालली आहेत त्यांना एअरपोर्ट्स फार क्राऊडेड आहेत असं त्यांनी मला सांगितलं आणि मग थोडंसं म्हणजे पेशन्स ठेवावा लागतो but we are fine you know आणि भारतात कि जाताना तेवढा थोडासा त्रास सहन करून मग तुम्ही भारतात जाऊ शकता तर ही एक आणखीन चांगली गोष्ट म्हणजे एक मला अपडेट सांगायचा होता तुम्हाला जर माहिती असेल म्हणजे तुम्ही जर माझा आधीचा व्हिडिओ पाहिला असेल त्याची लिंक मी तुम्हाला आय बटनमध्ये देते त्यात मी सांगितलं होतं की यू केमध्ये सध्या मास्क वापरले नाही तरी चालणार आहे आणि जरी तुम्ही कोरोना व्हायरससाठी पॉझिटिव्ह टेस्ट झाला तरी you don't have to isolate you know that's not the law anymore म्हणजे तुम्हाला जर कोरोना व्हायरसची टेस्ट तुमची पॉझिटिव्ह आली तर तरी तुम्ही लोकांमध्ये मिक्स होऊ शकता that is the new rule असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याच्यामुळे असं वाटतंय की कोरोना व्हायरस फास्ट स्प्रेड होईल पण तरीही पीपल आर फाईन आणि मे बी हर्ड इम्युनिटी येईल आणि माझ्या ओळखीत तरी जेवढीही लोक माझ्या आसपास होती यू केमधली they are mostly infected and recovered so generally असं मला वाटतं की कदाचित हर्ड इम्युनिटी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही तर असं मला थोडक्यात तुम्हाला सगळं सांगायचं होतं आणि मध्ये सध्या ईस्टरचे हॉलिडेज असल्यामुळे लोक जास्त ट्रॅव्हल करतात म्हणजे मग कोणी वेकेशनला चाललंय कोणी भारतात चाललंय कारण दोन आठवड्याच्या ईस्टरच्या सुट्ट्या असतात आणि ईस्टर आणि क्रिसमस हे दोन फेस्टिवल्स असे आहेत की जेव्हा मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न कंट्रीजना सुट्ट्या असतात आणि लोक त्या सविस्तर सुट्ट्या घेतात म्हणजे क्रिसमसचे दोन आठवडे असतातच पण ईस्टरचे देखील असतात आणि इस्टरच्या काळात बरीच लोक बाहेर फिरायला देखील जातात आणि दोन आठवडे प्रॉपर सुट्ट्या वगैरे घेतात तर सध्या शाळांना सुट्ट्या आहेत ऑफिसेसना सुट्ट्या आहेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी सुट्ट्या आहेत <laughs> बेसिकली आणि त्याच्यामुळे लोक बाहेर ट्रॅव्हल करतात आणि म्हणूनच हे सगळं प्लॅन करून मी ईस्टरमध्ये यायचं ठरवलं होतं पण मी म्हटलं की एवढा लवकर सांगायला नको की मी भारतात येणार आहे कारण बऱ्याच गोष्टी आणि प्रोसेसेस पूर्ण झाल्याशिवाय सांगण्यात पॉईंट नसतो तर थोडक्यात मला एवढंच सांगायचं होतं की मी येणार आहे आणि I am looking forward to India trip I am very much excited अर्थात सुट्ट्यांचा प्रश्न असतो त्याच्यामुळे जास्त वेळ भारतात राहता येत नाही म्हणजे मुलांच्या शाळा असतात किंवा आपलं इतर रुटीन असतं हे सगळं डिस्टर्ब करून सुद्धा बरीच लोक जेव्हा भारतात येतात तेव्हा जास्तीत जास्त एक महिना येतात किंवा तीन आठवडे येतात त्याच्या पलीकडे मी तरी कोणी आलेलं पाहिलेलं नाहीये पण ज्यांना शक्य आहे ती लोक म्हणजे काही लोक येतात देखील I don't know so basically I am coming for few days in India हेच सांगायचं होतं चला तर भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये जेव्हा मी तुम्हाला सांगेन की माझा ॲक्च्युली एक्सपिरियन्स कसा होता एअरपोर्ट्सवरती आणि मला भारतात आल्यानंतर चार वर्षांनी भारतात आल्यानंतर काय काय बदल जाणवले आणि मला कसं वाटलं ते definitely I make a video कारण खूप दिवसांनी जेव्हा आपण भारतात येतो तेव्हा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला बदलल्यासारख्या वाटतात हे मला माहिती आहे कारण मी दोन वर्षांनी म्हणजे याआधी दोन वर्षांनी जेव्हा भारतात गेले होते तेव्हा सुद्धा काही गोष्टी वेगळ्या वाटायच्या चार वर्षांनी गेल्यानंतर तर गोष्टींमध्ये नक्कीच बदल वाटेल आणि तो काय होता ते मी तुम्हाला नक्की सांगेन चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय